52 ans à la boucherie. Voilà. Au bout de 52 ans, ben, le remerciement, ben, on ferme la boutique, il n'y a pas de repreneur. On nous a tellement dénigré notre viande de cheval que les gens en mangent moins, puis en mangent presque, plus. Dans le loi, on était 27 chevalins. On s'est retrouvé à un chevalin. Moi, le dernier. Dernier chevalin. On a fermé, puis voilà, il plus rien. partir euh, à l'abattoir tant que j'étais en activité. C'est une jument de réforme. Il n'y a rien à faire. Il nous a mis des bâtons dans les roues. Je peux plus, c'est devenu animal domestique. Les polices qui devaient remplacer celles-là, j'étais obligé de les mettre à l'abattoir parce que c'est celles-là qui devaient passer avant. Mais comme on nous oblige de les garder en animal domestique, si bien que j'ai tué les, jeunes qui devaient remplacer les mères. Et puis je suis en train de détruire mon élevage, voilà. Et puis, il moi. Hein. Ça, c'est un truc absurde qu'on nous laisse faire. On n'est pas mettre de nos animaux. Ça, c'est... C'est dû à quoi bah, C'est dû euh, à notre ministre qui a accepté que les bêtes qui, étaient nées avant 2001 ne soient, plus abattues, soient devenues, animaux domestiques. Mais ça, c'est des décisions françaises ou des ah, décisions européennes C'est européen, puis français, mais comme le ministre, il n'assiste pas toujours aux réunions, euh, on accepte tout. Et puis les haras, ils ne nous aident pas du tout. Il nous manque un document médicamenteux qu'on ne peut pas obtenir. Et les haras refusent de, nous le donner. Moi, ce qu'on m'a conseillé, un agent des haras m'a dit, ben, Monsieur Merel, vos juments, ben, vous les gardez, vous les mettez dans un coin, bon, elles vont crever dans les champs, vous les, vous, les piquez. Ben, je lui parlais d'une réponse. Elle me dit, comment je fais pour vivre, moi Moi, c'est mon métier. Hein, je vendais de la viande de cheval, j'avais mon élevage, j'ai amélioré la race, tout ce qu'à pas à l'élevage, ça passait à la boucherie. On a de, plus en plus de belles bêtes, et puis voilà, on nous met du bâton dans les roues. Si bien que l'élevage, ben, ça diminue, ça diminue, ça diminue. <coughs> Les jeunes, ils ne veulent plus nous remplacer, c'est fini. Il y avait plein de plein de petits éleveurs autour de chez nous. Là. Il n'y a plus. Bah, vous leur quoi euh, De l'orge et de l'avoine aplatie. Orge, avoine aplatie, avec un petit peu de, maïs aussi aplati. <coughs> Allez, poussez-vous Allez essayer de rentrer qui, qui referme la barrière. Viens ah, mon bébé, ah, viens. Ça c'est les bébés ça. par là bas viens droit par là. Toi aussi. Alors ouais, les petits enfants là, viens, viens. Viens, Gaïa, viens. Viens, viens, mon petit. Viens. Viens, les petits, viens, viens. Allez. Regardez si c'est mignon. Les, années normales, j'avais jusqu'à 18 poulains qui naissaient au printemps. après, j'en ai eu 15, 13. Après, quand il y a eu cette fameuse... Euh, décision de Bruxelles ou, de notre ministre, pour abattre tes juments qui sont nés en 2001, eh ben, j'ai plus fait sa de juments. Parce que je suis obligé de garder des juments qui ne me servent à rien. Donc euh, l'année dernière, j'ai dit, ah, je vais peut-être en faire ça hier 3. Alors j'en ai fait ça hier 3, vous voyez, j'ai trois petits poulains. Et c'est tout. Et puis l'année prochaine, c'est pas sûr qu'il y en ait, parce que je suis tellement écœuré de tout ça. C'est tellement beau d'élevage comme ça. Pour moi, c'est démoralisant. Arriver à la retraite et puis qu'on lui coupe les jambes comme ça, ça c'est... Alors il y a les contre, il y a les pour. Et moi, mes bêtes ont vécu toute leur vie dans, dans un paradis. Vous avez vu les prairies immenses, ils sont tranquilles, ils ont à manger, ils ont à boire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont bien traités. Ben voilà. Ah, il vous reste quand même euh, la grande fierté d'avoir amélioré... Euh, bah oui, oui, mais la fierté... Je serais tellement heureux de finir sur une belle note, dire au moins, voilà, ce que j'arrive à produire. Parce que lors des, des successeurs, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il faut pour la rentabilité. Hein. Les, chevaux, on les vend difficilement. On en vend un par-ci, par-là. La viande de cheval, tant qu'on mangeait du cheval, on élevait, on élevait. Et on améliorait la race. On, abattait tout ce qui n'était pas conforme à l'élevage. Et puis, on est arrivé, regardez, la beauté des chevaux, vous voyez, là. C'est magnifique. Ah Et là, vous leur donnez rendez-vous tous les matins comme ça Tous les matins. Tous les matins pour habituer les petits, qu'on puisse leur mettre un petit école, qu'on puisse les promener. Et puis comme ça, je vois tout le monde. là, ils ne sont pas tous là, les chevaux. Hein. J'en ai d'autres euh, dans les peintures, mais au moins, je contrôle tout. S'il y en a un qui pourrait boiter ou se faire un, un petit bobo, ben, vous voyez, c'est mignon comme tout, parce qu'on fait ce qu'on veut avec ça. Ah, ils me connaissent. Hein. Ah, mon petit. Ah oui, t'es Il y, a, une fille et deux garçons, là. Ça, c'est la fille du milieu, Qui est née... Euh, ils sont nés euh, fin mai, les deux garçons, et puis la fille, elle est née fin juin. C'est un peu tard, mais comme je me... J'avais même pas envie de faire soigner les juments. quand vous avez une jument qui, arrive à, 15 ans, quel animal domestique qu'il faut garder, qu'est-ce que vous voulez ben, ça Ça s'arrange pas les bêtes à vieillir. C'est bien gentil ça, la, pension, mais on ne vit pas de la pension. Hein. Alors moi je vais je vais emmener les juments au, centre des impôts. Je vais dire, voilà, la jument est beau temps, vous, la gardez, je vous en fais cadeau. Enfin, je vous en fais cadeau, vous vous payez avec ça. Parlez d'une affaire. Vous croyez qu'ils vont être contents de... Oh non <laughs> Non. Et malheureusement, moi j'ai besoin... Et on a des frais fixes, hein. on a les, impôts euh, locaux, les, toutes les charges qu'il peut y avoir, les frais de vétérinaire, parce qu'il y en a quand même malgré tout. Hein. Il y a les vermifuges, il y a les vaccins, il y a tout ça. Et quand on s'en ben, la saillie, c'est pas donné, hein, c'est quand même 150 euh, euros. Bah oui, c'est mignon. Hein Ah, Gaïa Bah oui. Ah ils j'aime bien le grain, hein. Ah oui, mais... Moi, mes bêtes, elles sont toutes comme ça. Donc, vient y leur d'avoir j'en ai vendu beaucoup pour la cave. Parce que moi, mon, mon but, c'est pas de la boucherie, hein mon but c'est pour l'élevage, pour euh, perpétuer la race. Alors on garde tous les beaux, tout ça, et moi je lève pour faire des poulinières, des futures poulinières ou des étalons. Naturellement, tout ce qui ne va pas, ils vont à la boucherie. Alors si on ne peut pas les mettre à la boucherie, quoi en faire Donc on arrête l'élevage. À Paris, là, quand j'ai présenté mon étalon, le, speaker qui présentait les races lourdes, il disait au public, Regardez bien, les races lourdes, dit bientôt vous n'en verrez plus, vous ne mangez plus de cheval. c'est grâce au cheval, à la consommation de viande de cheval. Et alors, attendez, on nous empêche d'abattre nos animaux euh, qui sont en bonne santé, qui sont en plein état, et on importe toute la viande de cheval de l'étranger. Maintenant, les abattoirs, ben, les abatteurs sont tellement éloignés que le, peu de boucher qui reste, ils n'achètent que de la viande Ça vient de Pologne, du Paraguay, du Brésil, de, la viande sous vide, ça hein, n'a rien à voir. Euh, ben, on laisse faire tout ça. Et nous, on garde nos pauvres chevaux. Et laissez mourir dans les Ah, doucement, toi alors, je vais vous laisser parce que là, ça va commencer. Parce que là, les mères, elles ont fini. C'est comme ça qu'il y a encore un peu de grain. Oui, oui, mais toi, t'es malin. Tu sais, qu'il y en a encore. Hein. Bah c'est fini, c'est fini, on arrête. Je suis obligé de prendre un bâton comme ça parce que ça leur fait peur. C'est pas pour taper dessus. Mais doucement. Ah, vous avez vu ces belles bêtes, hein ça Celle-ci, elle a été championne au Haras du Pain il y, a, trois ans. Alors, ont tout un nom, hein, tout ont un carnet, toutes les juments un carnet, un nom, tout, le petit gré, du grand-père à la, grand-mère et puis les, <laughs> grands-parents. Alors, celles-ci, elles ont saillé avec Titus mon étalon. Je plante le son parce que... Doucement Alors je suis obligé d'élever la parole quelquefois parce que il euh, faut les réprimander, hein. sinon... vous voyez, elles sont toutes marquées là, SP. Société hippique Percheronne. Ils sont marqués au, fer rouge. Euh, bah, ils sont marqués les poulets aux environ de 5-6 mois. Il y a un agent des, haras qui, hein, qui passe, un, un, homme habilité à faire ça. Là, c'est votre marque Au fer rouge. Ah ben non, c'est la marque de la, société hippique Percheron. Ça veut dire qu'elles sont percheronnes. Euh, percheronnes, hein, Alors là, c'est une vraie percheronne, comme elle était à l'origine, en, 1880, 1900. Les membres fins, c'est l'ancêtre de l'arabe. Bah, alors il, y a eu des années, on a grossi tout ça pour le, travail des champs. On a, fait on a gardé tous les plus gros étalons, les plus gros juments. Et puis, euh, et puis maintenant on l'a abandonné parce que d'abord problème, problème de poulinage. Les gros comme ça, ça ne pouline pas. Les juments ont du mal à pouliner avec ça. Tandis que là, j'ai pas de problème. 10 poulinages, 12 poulinages, tout tout seul ça sort tout seul. Les poulains sont très fins, pas gros. Tenez, voyez-vous là-bas en avez encore toute une... Euh, ah, alors vous voyez, l'une à l'autre, elles font leur toilette. Ça les gratte un petit peu, alors l'autre gratte. Et doucement là-bas Doucement. Allez, ça c'est monté, attelé. Arena. Ah, ça fait plus de 1000 kilos. Hein. Entre 1000 et 1100 kilos. quand vous, voyez un gars qui vient vous acheter, on voudrait une, belle jument, une belle pouliche, oui, mais on, voudrait que ça nous coûte euh, le, prix de boucherie. Ah, ben, J'ai dit, il ne faut pas s'adresser chez moi, c'est pas la peine. Alors on a un mal de chien pour euh, ça discute pour alors qu'on a des bêtes magnifiques. Quand vous amenez des bêtes comme ça et puis qui sont prêtes à vendre et puis vous les vendez pas ou mal, hein, des difficultés, des... heureusement j'en ai vendu à des gens, des connaisseurs, on les vend quand même bien. Encore maintenant, les connaisseurs viennent vous voir quand même. Oui, Vous une réputation. <laughs> Il n'y en a plus beaucoup de connaisseurs. <laughs> Vous dites ça pourquoi que, <laughs> Parce que le peu qui reste, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout. Moi, j'ai vendu trois pouliches à un monsieur, là, qui n'y connaît rien. J'ai vendu trois belles pouliches d'un an et demi. Euh, il me les a, alors, il, me les a achetées, il me les a payées, puis il m'a dit, ben maintenant, je vais vous les laisser en pension. Ah bon je dis pourquoi ben, dit j'ai pas de j'ai pas de champ pour les mettre. Oh Mais c'est pour le plaisir d'avoir trois pouliches à moi. Ben, j'ai dit il faudra peut-être vous dépêcher d'acheter un champ. Alors il a trouvé quand même une peinture. Mais une peinture de 2 hectares pour trois choses, c'est trop juste. il n'y connaît rien, il ne sait pas. Alors euh, euh, là maintenant il, est embêté parce que la peinture, ben, il n'y a plus rien à manger. Il est obligé d'acheter du foin. Alors d'acheter du foie au mois d'août pour commencer à les soigner. Euh, moi, je l'avais dit, c'est de la blague d'acheter des chevaux si vous n'avez rien. Mais si vous voulez y faire. Mon fils, il respecte parce que mon fils, il est, il, est, il travaille dans le bâtiment, alors euh, il n'est pas motivé pour les chevaux. Et puis, il m'a dit, papa, tu travailles pour rien pour le plaisir d'avoir des chevaux. Il a raison, il a raison. Parce qu'on donne bien du mal pour rien. En plus, la politique qu'on a sortie, là, c'est écœurant de, continuer. il y a plein de jeunes qui ont repris les fermes à leurs parents, où il restait quelques chevaux. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont vendu les chevaux. Et puis, bah, au lieu d'avoir les pâtures, on laboure. On laboure les porteurs pour faire du grain, parce que comme ça, ils sont tranquilles. Avec la culture, il n'y a pas de frais de vétérinaire, il n'y a rien. Ils ont le tracteur, plusieurs, même des fois plusieurs tracteurs. Ils finissent la semaine le vendredi soir, on met le tracteur au garage. Lundi, si on a besoin, on le met en route. On ne soigne pas pendant le week-end. Il n'y a pas besoin de soigner les choses. Et puis voilà, la culture, c'est moins contraignant. Hein. Nous, les peintures, il y a de l'entretien. Il hein, faut, faut hercer les peintures, il faut faucher. S'ils poussent des petits charbons, tout ça, on est obligé d'aller avec un broyeur, vous voyez, euh, pour nettoyer, que ce soit toujours propre. Ah oui. Là, ici, on ne met pas d'engrais parce qu'on est dans le périmètre des eaux, des captages, des, des sources pour la ville de Nogent. Alors, on ne met pas d'engrais, on ne met rien. Donc, on met moins de bêtes à l'hectare, mais enfin, c'est pas plus mal. Moi, je ne suis pas tellement pour l'engrais on met du compost. Le fumier, on le laisse pourrir deux ans. Là, ça fait du compost. C'est bon, quand même. Ouais. Si on allait voir les talons Ah oui, on y va. Allez. On va emmener du grain. Ah, des mouches là-bas, oui. Allez, tout ça c'est pour toi. vous voyez, elle a perdu un fer. Voilà. Même au champ, vous le ferez quand même ben, On ne ferait que les, les, postérieurs, parce que pour la saillie, pour la saillie, quand il monte sur les juments, il faut qu'il soit ferré, sinon la corne, euh, la corne risque de, se détériorer. Tandis qu'avec les fers, ça tient. Des pinçons, là, comme ça, pour pas que, quand il est quand il est grimpé, je vous dis, ça bouge, hein, les pattes de derrière, elles tournent. Hein. C'était... Il y avait un petit bobo là, ça sort. Avec les mouches, il s'est piqué, puis il se gratte sur le poteau. voyez, sp SP. Alors il est noir, hein, un beau noir. Allez, regardez. Il est méchant. Hein. Ah, il est gentil comme tout. Et vous avez fait combien de poulains, lui Ah ben, Il est encore jeune, mais il a fait, je sais pas moi, déjà... Peut-être 40 poulains, 50 Ah oui Comme je travaillais avec un ami, on, on fait échange des talons. Il a aussi un américain. Vous faites l'échange des, talons pour la consanguinité Ah oui, oui, oui. Allez, je suis tout petit à côté, hein, regardez. Le bonhomme est pas grand. Hein. Ah mon bébé. Il adore les carottes. Ah ça. Alors voyez comment elles sont traitées mes bêtes chez moi. <laughs> Avec un talon comme ça, puis des juments douces, ben, on obtient des, bêtes super gentilles, faciles à dresser. Ah alors en tant qu'éleveur et en tant que boucher, ça vous fait pas mal au cœur quand même d'être obligé de, tuer des animaux quand même euh, Ben non, parce qu'il y a tous les jeunes qui arrivent, c'est remplacé par des... Euh, on découvre autre chose. Hein, Comment Comme on a la race, on dit « Ah ben oui, mais tiens, on a encore, encore plus beau ». Nous, à l'abattoir, on amène les choix à l'abattoir dans un box, parce qu'ils arrivent la veille, hein. pour pas qu'ils soient stressés. Ils sont dans un box, bien, et puis le matin, bah, le matin de bonne heure, bah, ils, sont, abattus. Hein. Moi, j'assiste pas, je suis pas... Nous, quand, quand on récupère la viande, c'est de la viande. Hein. ça peut être notre, animal, mais oui, mais c'est de la viande. De toute façon, sans la boucherie... Ah ben l'élevage s'arrête, c'est fini. Bah Donc ça veut dire que sans la boucherie, il n'y aurait plus de percherons Ah non. Il y en aura pas beaucoup, ça hein, va, oui. On va peut-être en trouver dans les eaux, <laughs> à condition qu'ils fassent reproduire, mais c'est pas... Quand il y avait de l'élevage comme ça, c'était formidable. Qu'est-ce qu'on a amélioré la race oh Nos politiques, ils ne s'intéressent même pas à ça. Regardez dans sa tête, hein, s'il est gentil, là, vous voyez. Ah, mon bah oui. Alors il passe l'hiver dehors, hein. ça rentre jamais. Il passe l'hiver là, il a du foin, il a à manger, il a l'eau. Euh, s'il pleut, il pleut, il se met à l'abri sous les sapins. vous voyez, il y a une grosse haie pour se mettre à l'abri. Et puis, bah, s'il y a de la neige, bah, il a de la neige sur le dos. Mais du moment qu'ils ont de la bonne nourriture, qu'ils sont bien soignés, il n'y a aucun problème. il refait un poil d'hiver, non Ah oui, ah oui, c'est un poil, attention. Hein. Ils en ont, hein. c'est une vraie fourrure. Hein. Ah oui. Hmm. Ça contribue aussi au fait que ce sont des chevaux qui sont robustes de les laisser dehors ah, ah oui, sinon c'est fragile faut pas les rendre fragiles, il faut les laisser à la dure. Mais ils deviennent fragiles, pourquoi bah, D'être enfermé dans un box. Vous voyez, un cheval enfermé dans un box, un cheval comme ça, mais il, va tomber fou. Ah oui. C'est fait pour vivre dehors, il n'y a rien à faire. Bon, il y a des gens qui ont un cheval, bon, ils disent, oh, on, va le, on va le garder, on va le mettre au chaud et tout ça, mais c'est n'est pas la meilleure solution. Et lui, il est heureux. Il arrive le matin, là, quand s'il y a de la neige et tout ça, vous voyez, il arrive là, dans la neige. Vous voyez la neige qui, qui vole devant ses, devant ses, antérieurs. Ah, c'est magnifique. Il mange, et il se roule dans la neige. Il se roule dans la neige comme des gamins. Et là, s'il y a de l'eau, s'il y a de la boue, vous voyez, était tout trempé là, il se roule dans la boue. Il est tout, tout sale, tout, mais il est bien il secoue et puis après, ben, ça part. Et au, salon à Paris, quand il avait fait le salon agricole à Paris, c'était le champion. Et je suis arrivé avec des carottes, moi, là, parce que c'était un ami qui s'en occupait, parce qu'il reste huit jours là-bas. Et quand je suis arrivé, il était dans un box, enfin dans une stalle attachée. Et puis j'arrive là derrière lui, puis je lui fais « Titus !» Il me regarde, il se retourne, il dit bah Oui, ça y est, c'est mon maître. Je lui Regarde ce que j'ai pour toi. Des carottes, tu des belles grosses carottes. Ah. Alors j'ai été lui porter ces carottes. Ah, ça, c'était. C'était une vraie gratterie. Hein. Ah il était heureux. Alors, il s'est promené dans les allées du salon agricole avec du monde partout. Il passait à travers les gens, là, dans la foule. Aucun problème. Tout le monde le caressait en passant, tout ça, puis voilà. Puis leur bien natté, bien... Ah Mais si je le mets, mettons, avec une jument a saillie et qui est pleine, ils vont être copains tous les deux. Il ne va jamais essayer de la saillir. Ah non, non, non, parce que la jument, elle regarde et puis elle, elle couche un peu les oreilles, donc il a compris que les dernières, il y a une jument avec lui, là, qu'on a laissée, qui était pleine. Elle mangeait avec lui dans l'auge, là. Alors lui, il mangeait, la jument, elle mangeait, puis des fois, la jument, elle voulait pas qu'il mange. Alors il, recule, il attend. C'était la jument qui dominait le cheval. C'est curieux. Il a cette jument-là, là, cette année, elle a eu un beau petit poulain de, de On ai vendu au Japon. Les Japonais, alors les Japonais, c'est des connaisseurs hein, quand ils achètent. Euh, et c'est trop hein, ils voient la, bête là, ils font le tour de la bête, ils regardent les pieds, les yeux, l'attitude, la, conformation, comment la bête est faite et tout. Ça y est, c'est fait, toc. Puis alors au Japon, on mange du cheval. Et on fait de la publicité à la télé pour manger du cheval. Chez nous, on fait de la publicité pour manger les steaks de bœuf. Eux, c'est le cheval. Et ils mangent le cheval différemment de nous. Ils coupent ça en petites languettes, ils coupent ça en tranches fines, en petites languettes comme des, comme des pâtes, là. Ils roulent ça autour des petits bâtonnets, ils mangent ça cru. Et il faut de la viande grasse. Des chevaux bien soignés, grands, voilà. Mais ils en mangent. C'est pratiquement de la viande de luxe, même. À nous, c'est l'inverse. Ah bah nous, nous, on a tout fait pour tout casser l'élevage alors là, c'est la catastrophe. Je comprends pas qu'on ait laissé faire ça. Hein. Il n'y avait pas besoin de faire de publicité pour manger du chave. Il faut laisser faire, c'est tout. Simplement, vérifier tout ce qui vient de l'étranger dans la viande. Qu'est-ce qu'il y a eu comme médicament qu'on ne sait pas, malheureusement. Quand on tue les chevaux en France, le cheval est abattu, il y a un prélèvement de la viande, analyse, et deux jours après, on sait si la viande est bonne ou pas bonne, ou si elle a eu quelque chose. Là, c'est saisi. Hein. S'il y a moins de problèmes, la bête est saisie. Mais tout ce qui vient de l'étranger, ça vient maintenant dans des sacs sous vide, c'est désossé là-bas sur place, ça arrive, tout est bon. on ne sait pas ce qu'il y a eu dans la viande, mais voilà. les, les, années 70 euh, par là, on avait un docteur qui avait été prisonnier en Allemagne. Et alors là, lui, en tant que docteur, il conseillait à des, parents qui avaient des enfants un peu déficients, qui étaient... Allez chez M. Merel, vous amenez un petit pot, il va vous donner du jus de viande, du jus des, des rôtis qu'on c'était le samedi ça. Et il mettait ça dans la purée, dans de la purée chaude, puis les gosses, ils, mangeaient ça. Et ça, c'était un vrai fortifiant naturel. Il, peut y avoir des témoignages. Il moi, j'ai vu des parents, des anciens, tout ça. Ils m'ont dit, vous vous rendez compte, dans le temps, on allait chercher notre jus de viande. Ben oui, je sais bien. Ben Quand on travaille dur, faut manger. à peu proche végétarien, oui, mais faut autre chose avec. Hein. Ah oui, ils sont végétariens, mais ils prennent plein, plein de médicaments à côté. Oh euh, j'en ai vendu ben, en Allemagne. Alors là, en Allemagne, c'est différent parce que c'était. J'en ai vendu à un vétérinaire qui avait une clinique vétérinaire, mais sa pension, c'était de dresser des chevaux et de faire des promenades en calèche. Dans la forêt noire, tout ça. Le monsieur était d'Hanovre. Et il m'en a acheté plusieurs. Il m'a acheté a Il est dressé. Et puis alors j'en ai un autre aussi qui était venu, là, euh, la même chose. Il est revenu, ce monsieur, dix ans après, là, ici, un jour, il revient en camping-car. Vous me reconnaissez Ah, oh, bah oui, dit, je me rappelle, oui, oui, oui je vous avais vendu deux chevaux, oui, il me dit, deux chevaux de 18 mois, et, et eh ben on les a attelés, tout, puis il me dit, je vais vous les montrer, j'ai les photos et tout ça. Et, et, alors lui, il avait un certain âge déjà, et il louait, il louait ses chevaux et les calèches. Il les louait pour faire des fêtes, pour faire des mariages. parce qu'il dit, je ne peux plus m'en occuper, mais je les loue, donc ça continue. Hein. Et puis, euh, de temps en temps, il rachetait un cheval pour remplacer un autre, et c'est comme ça que ça se passait. Hein. Et en Autriche, alors, il y avait un petit monsieur, Matos, qui s'appelait, Hans Matos. Alors lui, il m'achetait des chevaux pour euh, le travail. Le travail, il dressait les chevaux. Il m'en achetait deux, il m'en achetait un, il m'en achetait deux. Il les dressait pour en revendre aussi. Hein. Mais lui, son activité, ce qui l'intéressait, c'était de faire les, les fêtes de la bière à Munich. Alors il faisait un attelage, de, des super chevaux, des noirs souvent qui voulaient. Et il faisait les attelages comme ça. Sinon il débardait. En Autriche, il débardait, il pas très loin de Munich, et il débardait avec des chevaux, il débardait dans la forêt. Ça servait à ça, beaucoup. J'en ai vendu en Sicile. en Sicile. Alors les comptes des chevaux, les kilomètres qu'ils ont fait. Puis au Luxembourg, là, j'en ai vendu euh, pareil. Euh, après, euh, puis tout ce que j'ai vendu comme ça, des, des gens qui, élèvent en France, chez nous. Hein. J'en ai vendu à Toulouse. Ah oui, je vais vous montrer le cadre, dans vous allez voir Toulouse. J'ai deux vieux gars. Alors eux, les gars, ils, avaient, ils débardaient du bois. Et puis ils travaillaient avec les chevaux, ils avaient une petite ferme, ils faisaient, ils faisaient de l'ail, d'abord beaucoup d'ail, beaucoup de, je sais plus, du maïs qu'ils avaient. Et puis ce monsieur-là, il ferrait ses chevaux ça tout seul. Il avait une forge et tout, il faisait ses chevaux. Et puis, il faisait des, promenades en calèche, le samedi, le dimanche. Il faisait plein de mariages. Comme il était près de, l'aéroport de, Blagnac, il avait plein de gens des alentours qui, qui venaient. il me dit, moi, rien que de faire une photo, j'attelle la jument, même sans faire de promenade, j'attelle la jument, ils font les photos, les mariés, là. Il dit, ça me, ça la nourriture pour, euh, pour un mois. Parce que les gens, ils donnaient une pièce et tout ça. Ah Mais il y, a déjà, une vingtaine d'années de ça, même plus maintenant. Ah Puis là, voilà Titus, à Paris. Ah, c'était mon ami là qui le présentait. Allez, regardez. Coiffé à l'américaine. Présenté sur un plateau. Regardez la foule derrière. C'était impressionnant. il est toujours aussi beau. Alors quand il est bien, bien préparé, bien peigné, tout ça, la, belle bricole, là, ah, ah, c'est beau. Puis là, voilà Titus présenté à l'américaine, avec le drapeau américain, puisque son père, c'est talent américain. Puis vu de face, Là, ah, c'est monsieur. Hein. Bah, oui. les appelages américains Qu'avec du percheron Qu'avec des percherons, c'est que des percherons, vous voyez. Ils ont les jambes fines, vous voyez, c'est comme mes juments, là, les, noirs. Ah, ça a commencé en 1850. Ils en avaient besoin pour travailler, donc ils venaient en acheter, là, ici, en France, mais ils en étaient vendus des milliers. ils en étaient vendus au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Amérique euh, du Nord surtout, au Canada. En Amérique, c'était plus vers l'Amérique du Nord, hein, euh, au Canada. Alors là, ça partait par 100 euh, chevaux d'un seul coup. C'est comme ça qu'ils ont, qu'ils eux, gardé, ils ont gardé la race pure, parce qu'à l'époque, on avait des beaux, des beaux percherons qui étaient bien moins gros. ils étaient fins, ils étaient... C'est, l'origine, c'est l'arabe, donc euh, c'est, comme ça. Hein. Mais eux, ils ont su garder la race pure. Simplement, chez eux, peut-être à cause du sol, je ne sais pas, le terroir, ils ont, ils ont grandi un peu leurs Ils ont grandi plus que chez nous. Chez nous, ils, sont plus moins grands, ils sont plus épais. Il faut dire qu'on a des peintures extraordinaires pour nos chevaux. Hein. Que chez eux, euh, euh, j'ai eu euh, deux couples d'Américains qui sont venus l'année dernière. Ils ont photographié en arrivant les peintures. Ils n'en revenaient pas de voir de la belle herbe comme ça. Et le monsieur me dit, moi j'ai 400 hectares avec 40 percherons et je soigne les chevaux. Parce qu'il me dit, nous, c'est du caillou, des grandes herbes, et puis voilà, il y en a des hectares, mais c'est pas... Il était du côté de... aux environs de Dallas, c'était l'Amérique, là. Regardez, la boucherie chevaline. J'avais un petit ami, il allait chercher des clients le samedi à la gare, puis on faisait euh, plusieurs tours en ville. Vous voyez Devant la boucherie chevaline, avec une jument. Ah, c'était merveilleux. Le matin 5h à la boucherie, je revenais du marché à 13h. On, revenait ici à 14h avec mon commis. On rentrait à la boucherie, après on préparait de la viande pour le lendemain. Voilà. Puis on venait s'occuper de la ferme un peu l'après-midi. Et eh oui, mais on comptait pas les heures. Vous savez, les chevaux, il faut, les... Pour les aimer, il faut en manger. Et c'est vrai, hein, il y a Bartabas qui le disait, il faut, les aimer jusqu'à en manger. Mais il avait raison. Parce que si on n'en mange plus, ben alors là, euh, ce que vous voulez, on ne peut pas regarder ça là la viande de châle, c'est la viande la plus saine. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Il n'y a pas de tuberculose, il n'y a rien. Les chevaux, ils n'ont rien. Ce qu'ils ont, c'est quand on leur met des piqûres. Là, là, ils ont quelque chose. Mais sinon, moi j'avais un vétérinaire, là, il me disait, oh, faut les piquer le moins possible, les chevaux. Hein. juste le nécessaire, pas autre chose. Moi, mes chevaux n'ont jamais eu d'antibiotiques. Du fait, j'ai jamais eu un cheval de blessé ou rien, je peut pas dire à part le tétagrippe, le vaccin euh, normal, quoi, puis les vermifuges et tout. Et encore, euh, il y a des années et des années, les anciens, ils vermifugeaient les chevaux avec de l'ail écrasé. Ça, a un pouvoir pour détruire les, les, vermines qu'il y a dans les intestins. De l'ail mélangé avec, avec du grain, ils les chevaux mangeaient ça. Ça, ça nettoyait tout ça, l'intérieur. Maintenant, il y a des vermifuges qui sont bien c'est plus pratique. a personne, celui qui reprend, bah, il, frappe des vaches, hein, des chevaux, je m'étonnerais qu'il... <laughs> Euh, il n'y a, plus de connaisseurs pour les chevaux. Hein. Alors celui qui est vraiment passionné de chevaux, qui reprend à l'affaire, le pauvre, il va... je ne sais pas comment il va s'en sortir. Hein. C'est impossible. Puis quand on est tout seul, euh, c'est déjà moins facile. Parce que les chevaux, il y a quand même des soins. Hein. Il y a les pieds, tout ça, à tailler. Il faut que ce soit propre. Vous appelez les carichages qui va vous demander 340 euros pour l'enlever. Ah, vous voyez le bénéfice. Pouvoir notre bête mourir là, alors qu'on aurait pu l'utiliser à la viande il y, a des, il y des années. On nous laisse ça sur les bras, voilà faut payer, faut payer. Alors comment voulez-vous moi, je vois les paysans qui sont en, révolte. Là, mais c'est normal qu'ils soient en révolte. Moi, je les approuve, les gars, parce que quand on nous pose des conditions comme ça, on vous impose, mettons, celui qui fait le lait, on l'impose. Voilà, vous allez faire une étape qui va vous coûter, euh, je sais plus moi, de 300 euh, millions. Bon, 300 millions, 300, oui, 500 000 euros au moins. Toute l'installation intérieure, tout ça. Quelques années après, on vous dit, monsieur, euh, vous n'êtes plus aux normes, il faut changer tout à l'intérieur. Les remboursements, il bah, faut rembourser. Le gars qui fait des gros emprunts, bah, il emprunte, euh, il n'a pour jusqu'à la retraite. Et ils ne se font pas de salaire, ou très peu. heureusement que les épouses travaillent ailleurs. C'est travailler, c'est rester à la ferme, ça serait intenable. Ah oui, mais moi je les approuve, hein. je vois les pancartes dans les ronds-points, là, mais c'est normal. Les céréaliers, ils sentir différemment, donc moins de frais de... Enfin, quand les céréales sont malades ou que ça donne pas, c'est dur aussi, mais enfin, c'est pas la même chose. Puis l'hiver, ils n'ont pas les bêtes à soigner, il n'y a pas tout ça. Ben voilà, la situation. C'est ce que je vois tel que, je vous dis, c'est il n'y a rien, c'est pas... tout est tout ce que je vous dis, c'est du vrai.